Paula siis kirjoittaa tässä kirjassa työn kaksoisluonteesta ja, ja tuota, ehkä se on jotenkin sopivaa, että Matti Vesa, joka sitten kirjoittaa otsikolla työn vapauttaminen, niin jatkaa tässä. Kiitoksia. Ennen kuin lähdin tänne, niin luin viikkolehteä, siis kansainvälistä viikkolehteä. Siellä meidän nuoret tutkijat Joon Kaitila ja Antti Ronkainen päättää artikkelista tavalla, että euromyönteisen vasemmiston täytyy pystyä perustelemaan vasemmistolainen politiikka. Onko vasemmistolainen politiikka mahdollista ilman omaa rahaa? Kuten tiedätte, Paavo Väyrynen on tehnyt kansalaisaloitteen, jossa on nyt juuri tulossa 50 000 nimeä valmiiksi, jossa ehdotetaan, että markka takaisin. Eli me joudumme ottamaan kantaa eduskunnassa tähän asiaan ihan, ihan pian. No kysymys tietysti kuuluu, että onko nyt niin, että rahapolitiikka on se kahva, jonka kautta me päästään kiinni vasemmistolaiseen politiikkaan. Ja tämä on, se, tämä on hyvä sellainen kysymys, jonka joudutaan vastaamaan. No, Marksin ajankohtaisuuden kannalta, niin Markhan, Markhan tuota sanoo näin, että kaikki talous, talous viime kädessä palautuu ajan talouteen. mitä se tarkoittaa, että kaikki palaa ajalta. Mikä on kaikkein arvokkainta ja tärkeintä meille jokaiselle? Se on hyvin subjektiivista, mutta toisaalta se on hyvin objektiivista, vääjäämätöntä. Aika. Aika kulkee meidän läpi. Me emme sille mahda mitään, me elämme sen myötä ja sen kanssa meidän täytyy tulla jotenkin toimeen. Mutta meillä on monenlaista aikaa Taloustieteellä on usein semmoista loogista aikaa käytössä, että meillä on luonnontieteellistä aikaa, jota voidaan kuvitella, miten kasvit elää. Meillä on historiallista aikaa ja meillä on yhteiskunnallista aikaa. Mikä on yhteiskunnallista aikaa? Vapaa-aika on yhteiskunnallista rikkautta. Vapaa-aika ilman väliviivaa, palaa siihen myöhemmin. Tarkoittaa sitä, että työn jaon kautta on tullut mahdolliseksi se, että me voimme täällä istua Emmekä ole koko ajan hakemassa tuota ruokaa, lämpöä tai rakentamassa asuntoa tai, tai tekemässä jotain aivan välttämätöntä ja välitöntä. Meillä on siis yhteiskunnallista rikkausta, jonka me olemme tuottaneet toisillemme työnjaon kautta. Mutta se työnjaon kautta tuli sitten toinen ongelma ja se ongelma on jakaminen ja vaihto. Tarkoittaa sitä, että kun, kun esimerkiksi äh, tuota, maamies tuottaa kananmunia ja, ja tuota, toinen tuottaa jauhoja ja menevät torille. Miten ihmeessä tietää, kuinka paljon jauhoja pitää antaa tuota 18 äh, kananmunia päivästä? Eli tämä vaihtamisen ongelma. Tämä, tämä meidän pitää jollakin tavalla, se, ei ole, se on yksi keskeinen kysymys, mikä, mikä tässä on. No miten Marx ajatteli vaihtamisesta? Hän ajatteli, että, me, että se määrittyy tavallaan se arvo siinä vaihdossa, se määrittyy työn kautta, jota mitataan ajalla. Siis toisin sanoen aika on kiinni kaikissa ja, ja tuota, se ajankäyttö on hyvin olennaisesti yhteiskunnallista ajankäyttöä. Ja nyt se olennaista, mikä tässä, tässä meidän kannalta on se, että onko aika meidän omassa käytössämme se aika, joka me olemme itse itsellemme tavallaan yhteiskunnallisesti tuottaneet. Ja nyt voidaan sitten ajatella, että meillä on erilaisia ajan osia tavallaan käytettävissä. Meillä on palkkatyö, meillä on vapaa työ, me ollaan tässä just tekemässä vapaa työtä, eli harrastamme kansalaistoimintaa, tai voimme harrastaa tietysti muitakin toimintaa. Meillä on niin sanottu uusintaminen, eli opiskelemme tai, tai tuota, muuten kehittäminen. Sitten on tämä laajennettu uusintaminen, sitten uusintaminen, eli syömme ja juomme ja pesemme vaatteemme ja käymme nukkumassa. No, kysymys kuuluu se, että mikä on näiden välinen suhde. suhde. Määrällisesti, kas kummaa, palkkatyö, jos ajatellaan, että meillä on 24 tuntia aikaa käytössä, se on suhteellisen pieni osuus tästä kokonaisuudesta. Ja jos se katsotaan siis yhteiskunnallisena resurssina, kaikkien yhteenlaskutut ajat, jos laitetaan, että 24 tuntia vuorokaudessa ja niin paljon, 36 vuorokautta vuodessa, niin siitä se palkkatyön osuus on suhteellisen pieni, ja sehän on aikaa, joka ei ole meidän ohjauksessa ja hallinnassa. Miksi ei ole? Me tehtiin joskus Suomessa 1940-luvulla sotien tietämällä tehtiin kihlaus, tammikuun kihlaus, jossa on se ajatus, yksinkertaisesti sanottuna, että porvaristo päättää mitä, miksi, miten, missä ja milloin tavaroita ja palveluja tuotetaan, ja me tuotetaan ne. Se ei ole siis tässä mielessä se ei ole meidän omaa aikaa, vaan se on porvaristo meille määrittelemää aikaa. No nyt tämä sopimus, joka silloin, nythän se on tavallaan niin purkautumassa. Meille tarvitaan pätkätöitä, osa-aikatöitä, nollasopimuksia, paskatöitä, niin kuin nuoret sanovat. Ja sitten kysymys tavallaan kuuluu, että, että, että miten me, mitkä on ne kysymykset, mitä tällä hetkellä on päällimmäisenä. Meillä on kolme kriisiä. Meillä on sosiaalinen kriisi, meillä on talouden kriisi ja meillä on ekologinen kriisi. Ja nyt mun ajatus on jotenkin se, että meidän täytyy pyrkiä avaamaan semmoinen kahva, kahva politiikassa, jossa nämä kaikki kolme kriisiä asetetaan ja yritetään ratkaista. No, tästä pääsen omaan yhteen mieliteemaan, että miten ymmärrämme tämmöisen korkeahallintoisen sanan kuin sivistys. Sivistys on tietoa, taitoa ja tahtoa. Asettaa, arvottaa ja ratkaista ajankauden keskeisiä kysymyksiä. Ja meillä on nyt nämä kolme keskeistä kysymystä, siis sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kriisi. No miten me voisimme oppia sivistys siinä mielessä, että meillä olisi se tieto, taito ja tahto asettaa, arvottaa, ratkaista näitä kolmea kysymystä. Me emme opi niitä, jos olemme palkkatyösuhteessa. Eli meitä ei kysytä niitä ongelmia, vaan me, meille annetaan ongelmat ratkaistuna suurelta osin ja me teemme sen mukaan, kun on asetettu. Eli keskeinen kysymys on tässä se, että miten meidän pitäisi rakentaa se suhde, joka on Marksilla keskeinen. Mersin keskeinen toinen elementti vaan tässä ajankohtaisesta. Marx rakentaa historian ja ihmiskäsityksen luontosuhteen varaan. Ja mitä työ on? Työ on aineisten vaihtoa luonnon kanssa. Tässä mielessä luonto ei ole sitä, että me juomme kahvia äh, tuolla kesämökin tuota, parvekkeella ja ihailemme luontoa, vaan että meidän ihmiskunnan ja luonnon välissä on aivan uskomaton tuotantokoneisto, joka välittää näitä aineksia meille ja me välitämme takaisin. Et se on työprosessi, joka tässä on olennainen. Silloin tämän ratkaisun kannalta, ne kolme kriisin kannalta on olennaista, että tässä prosessissa meillä on mahdollisuudet, oikeudet niin tarttua niihin ongelmiin, eikä vaan katsoa vierestä, kun korvalliset ratkaisijat on. Tämä on siis jossakin mielessä äärimmäisen humanistinen ajatus. No tuota, tästä joudutaan sitten kysymykseen, että mikä, puhuin sitä vaihdosta, että meillä on tämä kysymys vaihdosta, että miten me, miten me niin kuin välitämme sekä ajassa että paikassa jonkun työn arvoa. Tiedätte, sehän nykyään on kulkee tietokoneissa ja tietoverkoissa niin kuin millisekunnissa ympäri maailmaa. Ja se, ja se on äärimmäisen abstrakti, siis abstrakti tarkoittaa irti se on tyhjää siinä mielessä. Se on jotenkin kiinni, tämä on jossain kiinni, tämä ei ole kiinni, se on mielenkiintoinen kysymys. Mutta nyt minun pitäisi kysyä, mikä on se substanssi, mikä on se sisältö, jonka kautta tämä vaihto pitäisi tapahtua. Onko se täysin irrallinen kaikesta, niin kuin jotkut ajattelevat, että raha on tavallaan niin kuin sosiaalinen konstruktio, joka ei oikeastaan ole mistään kiinni ja sitä voidaan niin kuin lisätä ja vähentää äh, tota, sen mukaan, kun esimerkiksi työllisyys vaatii. Siis se ajatus, että markkinoilla pitää olla niin paljon rahaa, että voidaan säilyttää täystyöllisyys, mutta ei yhtään enemmän, koska jos me annetaan enemmän rahaa, niin silloin lähtee inflaatio liikkeelle hinnat nousu. Eli me voitaisiin tällä niin kuin tällä niin kuin rahan käyttämisellä ratkaista, ratkaista keskeisiä, keskeisiä ongelmia. No mä sanoisin lyhyesti tähän, mulla ei tähän tule mitään varmasta vastaan, mutta must, minun mielestä tämän arvon substanssi on vapaus. Siis Marxin yksi keskeinen idea, joka hän kuljettaa koko läpi koko eh, niin kuin filosofisen historiansa, on kysymys työstä ja vapaasta työstä. Ei siis työstä vapauttamista, vaan työn vapauttamista. Ja se työn vapauttaminen tarkoittaa juuri sitä, että me olemme itse mukana ratkaisemassa mitä, miksi, milloin, miten ja missä tavaroita tuotetaan äh, ja, ja tuo, tavaroita palveluita tuotetaan ja kuinka tulokset jaetaan. Siis jos ajatellaan tästä niin perinteisestä luokka-ajattelusta, niin sehän on se ratkaiseva kysymys, kuka päättää voitoista. Meillä on tietysti erilaisia sosiaalisia kerroksia, niin kuin viimeksi jos tuosta tulee vielä äärimmäisen rikkaita ja on suurta köyhyyttä, mutta, mutta tästä näkökulmasta avainkysymys on se, että kuka päättää voitoista ja, ja sitä kautta saa niin kuin erilaisen aseman tässä ihmisen luontosuhteessa. No tuota, haluaisin ihan lopuksi sitten sanoa, että, että, että meillä siis tässä on tätä kautta, kun meillä on äärimmäisen kova keskustelu tällä hetkellä menossa, siis että voisimmeko paikallisesti päättää työn ehdoista. Ja tuota, työnantajat, etenkin pienempi, pienempi, pienempi, pienempi yritys, että kyllä se pitäisi ehdottomasti näin, näin olla. No, mitä pitäisi AY-liikkeen sanoa vastaan? Minusta sen pitäisi sanoa vastaan, että Kyllä se sopii, jos me saamme myös tulla päättämään voitoista. Ja sitä kautta niin kun päästä siihen ase, asetella se asetelma toisen näköiseksi. On todella mielenkiintoista tietää, että miten vähän sanotaan että Kone Oyn äh, strategia muuttuisi, jos, jos työntekijät olisivat mukana päättämissä voitoista. Miten tiukasti se siitä, olisi liikkumassa ympäri maailmaa vai ei, mutta sitten vasta-argumentti tulee tietysti olemaan, että muuttuuko mikään, jos mu- päättäjät muuttuu, mutta systeemi ei muutu. Eli se vaihdon mekanismi muuttuu. Se ilmoittaa nyt, että aika on täys. <laughs> Eli jos sallit, niin ihan lyhyesti. Tuota, kysymys on tästä vaihdon mekanismin muuttamisesta ja kehittämisestä. Se on, se on kysymys, jota vasemmisto ei ole vielä ratkaissut ja, ja siihen meidän pitäisi päästä käsiksi. On monen todella mielenkiintoista kehitystä ja sellaisen, kun vähän jossain se uhkaavaakin, tämä niin, niin sanottu Bitcoin-keskustelu, jota käydään. Se on pitkä tarina, mutta mä haluan siitä sanoa sen enemmän muuta kuin, että se tarkoittaa sitä, että me emme tarvitse enää pankkeja, pankkeja tässä niin kuin rahan vaihdossa, vaan me voimme keskenään vaihtella ilman pankkia. Eli pankkien niin kuin nämä taseet tulee oikeastaan nettiin, ne on netissä kaikkien nähtävänä. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että me ei tarvit, meidän ei tarvitse luottaa niihin ihmisiin, jotka ovat siinä verkossa. Kun me, kun olette varmaan kuullut viime aikoina semmoisen sanan kuin luottamus. <laughs> Niin tämä järjestelmä, jota nyt aivan todella kiihkeästi kehitellään ympäri maailmaa, lähtee siitä, että me ei tarvitse luottaa, koska se on kaikkien nähtävissä avoimesti se kaikki se rahaliikenne, joka siellä on tapahtumassa. Ja siihen liittyy paljon kaikenlaista, ja se tulee muuttamaan paljon keskustelua Tää, tätä kannattaa seurata, kun jatkossa teet. Eli kun tuota, aina poliitikolla ja miksei myös jokaisella ihmisellä, joka tunt, niin ajattelee tässä sivistysmielessä aikakauden keskeiset kysymykset, niin on se mielessä se kysymys, mitä on tehtävä. Niin tuota, Mä olen sanonut sen, että meidän täytyy tehdä demokraattisia rakennemuutoksia. Oletteko te kuullut rakennemuutoksista jotain viime aikoina? olennaista on, että, että vasemmisto, ei vaan Suomessa vaan Euroopassakin, asettaa omat demokraattiset rakennevaatimusehdotukset. Ja yksi voisi nyt olla se, että päästäisiin nyt vähän päättämään, miten te voitot jaetaan. Kiitos. Tässä on mun kirja, toinen kirja kuin hänen, mutta sitä voitte virkaa, sen voi tilata tuolta netistä. Maksaa pdf-nä vaan 5 euroa.